Bună ziua! În acest uh, tutorial o să desfacem această Husqvarna 55, este la fel și cu modelul 51. Avem uh, amperajul dus și o să-l uh, înlocuim. Uh, pentru aceasta trebuie să desfacem absolut tot de pe ea și să desfacem carterul pe jumătate. Se desface pe aici, pe mijloc. Uh, ok, o să desfacem ambreiajul pentru că am, uh, am uh, primit-o de la client desfăcută deja. O să blocăm biela uh, cu ceva aici în carter. Nu este recomandat să faceți asta. Este recomandat să desfaceți înainte, dar pentru că am primit-o deja așa, nu avem de ales. Așa, avem săgeata, deci se desface în sensul invers, în sensul de strâns. Ok. Desfăcut. Așa. Ok, putem să ne uităm și la volantă. Să facem capacul de la demarul. Ok, l-am desfăcut și pe acesta. Așa, avem plasticul acesta de răcire, aprinderea și volanta. Ok, o să desfacem și pe aceasta 13. s și piulița. Putem să desfacem și volanta. O să luăm presa. Ok. Luăm presa. acum o să desfacem și ok, să desfacem și plasticul acesta. Avem aici un șurub. acesta. Așa, uh, o să scoatem și uh, rezervorul de benzină ca să putem să, să umblăm mai, mai ușor. Ok, să facem și capul acesta. Așa. Ok, acum am desf ok, desfacem și opritorul de lanț. Scoatem ușor, cu grijă. avem acces și la celălalt amortizor. Acum putem să scoatem amortizoarele. Okay. acesta am terminat. Scoatem și pe acestea ca să iasă mai ușor. Okay. Avem aici jos. să iasă foarte ușor. Ok, acum trebuie să iasă fără probleme. Ridicăm ușor în sus și gata. Putem scoate fără probleme. Acesta este cartelul. Curățăm un pic și apoi o să desfacem șurubul. O desface și această tablă vine peste pompa de ulei Așa, aici este pompa de ulei. Asta este ușor în sus. Aceasta este ușor în sus. că și pompa de ulei. Da. Așa, curățăm puțin aici. O să punem și rezervorul de ulei ca să nu ne curgă uleiul peste tot. Mai curățăm puțin carterul și apoi o să-l desfacem. Ok, Așa, deci carterul este ținut de cele două șuruburi de la gheară. Aceste patru șuruburi de înconjoară ambielajul și șurubelul acesta. Le desfacem pe acestea. șurub și gata. Acum vom uh, desface carterul ușor cu ajutorul unui pres. Ok. Desfacem ușor carterele. Mare grijă. Ușor. Așa și în partea de sus ne uităm. Ok tot este bine. Să nu aveți grijă să nu uh, să nu cumva să ciobiți carterele. Deci întotdeauna să folosiți uneltele de plastic. Așa. Gata, mai avem puțin și îl desfacem. Da? Am depresat carterul. Acesta este carterul. Uh, o să-l uh, o să-l curățăm bine și pe aici garnitura veche și o să schimbăm uh, ambielajul și vom uh, pune rulmenții și semeringuri noi, bineînțeles.